morning, mister, master, maestro o semplicemente David Lynch. It's October. It's October 26, 2021 and it's uh, Tuesday here in Naples, uh, 71 Fahrenheit, around 22 Celsius, eh, questo significa che, ecco, è sempre quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente mite, come in questi giorni, in questo periodo, e sì, siamo proprio in quell'atmosfera lì. Oggi pensavo a una cosa che ho già pensato ieri, ma ripropongo però poi in sintesi, perché altrimenti il video già lo so, già lungo, diventa troppo lungo, comunque ho caricato dopo 9 eh, giorni eh, due pezzi dedicati all'anniversario, al ventinovesimo anniversario di matrimonio di mia madre e mio padre, eh, che sono la colonna sonora eh, della film in team di Peppino Di Capri, <laughs> la fiction Capri, e poi eh, l'aria sulla quarta corda di Bach. E diciamo, invito a leggere la descrizione per capire quali pezzi sono, perché li ho caricati e invito a leggere la descrizione eh, per capirci un po' di più come sempre. Dico solo che tra l'altro per quanto riguarda Capri, questa grande fiction italiana, sono, ho festeggiato da pochi 15 anni la serie perché appunto la prima stagione del 2006, il primo episodio andò in onda appunto proprio il 15 ottobre 2006. Anyway, ah, però prima mi sa che ho bisogno anch'io eh, di accendere la luce ricordo sempre che si tratta di una lampadina normale, eh, artificiale, quelle lampadine, le luci classiche con il, con il eh, manico, diciamo, sorrette da quel, non so come si dice esattamente, comunque, a quella base, voglio dire, rossa, quindi non, ovviamente non costruita da me, come dico sempre, ma anyway, dicevo, anyway, as eh, it just see from the window, Today uh, we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine, as you see, uh, always con l'atmosfera di questi giorni, un po' brutta, bruttina, molto grigia, molte nuvole, infatti è totalmente voloso come ha visto, e, insomma potrebbe piovere come sempre, ma spero di no ovviamente, uh, le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro, ma eh, come sto dicendo in questi giorni, in questo caso, la vedo impossibile che cambiano? But as always, we will see, said this, so from the mythical window, with the colored curtain, but, uh, but however dark, uh, in this moment, this day, uh, and it's uh, green roller shooter behind me and finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Eva, Grette Dei, Imma, Yusuf, il ah, bel più grande seguace al momento ancora, Douglas, Molly, Sara, Patrick e eh, tutti quelli che, di cui mi sfugge il nome e che non ricordo. Su, Have a great day again, him, all these people, and everyone too.